En nome das traballadoras e traballadores da Xustiza Galega, as destas camisetas azuis que se vían por todo o país, moitas grazas polo vosso apoio e solidaridade ca nosa loita. Loita polos nosos dereitos laborais e contra a prepotencia, intransixencia e manipulación do goberno do PP, na persoa de Alfonso Rueda, que utilizou todos os medios posibles, sobre todo os de comunicación como la voz de Galicia, para desacreditarnos criminalizarnos e enfrontarnos á cidadanía. El mesmo desoindo o mandato parlamentar no que seu propio grupo votou a favor dunha proposición para, equiparar, para equipararnos co resto das comunidades autónomas do Estado. Loita na que naciga, como, de, como sempre, implicouse desde o principio, elevou un gran peso tanto nas mobilizacións como nas negociacións. Loita que comenzou hai xa máis de seis meses cunha alianza das sete organizacións sindicais con representación na Xustiza. Co lema non a discriminación na xustiza laboral na xustiza galega, en a que hoxe cumprimos 92 días de folga, acadando unha, un seguimento durante moitos días de, de superando o 85% e por riba do 75% despois de 60 días de folga. Fixemos toda clase de mobilizacións, concentracións nos centros de traballo das cidades e dos povos, caravanas de coches, almorzos solidarios, manifestación nas sete grandes cidades do país, enchemos por tres veces as rúas de Compostela en outras tantas manifestacións nacionais. Pois, pero por si non fora pouco loitar contra o goberno do PP, as traballadoras e traballadores da xustiza galega tivemos que facelo tamén contra a traizón e de lealdade de Comisións Obreiras, UGT, CESIF e USO, que negociaron as agachadas do resto do Comité de Folga FIGA, CUT e STAG. E, e o que é máis grave, enganando as compañeiras e compañeiros e manténdonos en folga cando xa tiñan pechado un preacordo co conselleiro Rueda. A CIGA entende que os responsables da ruptura da unidade sindical e da, e da fraqueza perdón, por esa traición non tivo, esa traición non tivo resultados agardados polos vendidos e polo Rueda. Xa que as traballadoras e traballadores dándolles unha lección de dignidade rexeitaron o acordo por, por maioría nas urnas e decidiron continuar na folga ata acadar un acordo digno e sen xantaxes. A CIGA entende que os responsables da ruptura da unidade sindical e da fraqueza da Forga en este momento Foron as catro centrais asinantes do preacordo coa Xunta. Quedaron completamente deslegitimadas o 27 de abril e UGT e comisións empeoraron aínda máis a situación ao non recoñeceren os resultados e descolgaronse, descolgarse da folga. Trasladar a negociación á mesa sectorial, alén de unha deslealdade, é unha, é unha fraude e un insulto aos traballadores e traballadoras que secundaron masivamente a protesta especialmente vindo de dúas das organizacións sindicais convocantes da mesma. A CIGA actuou en todo momento con lealdade no Comité de Folga e de maneira respectuosa coherente co mandato expresado nas urnas o 27 de abril, por moito que a Xunta, sindicatos vendidos e prensa subsidiada teimen en desacreditar os resultados e en criminalizar as persoas que defenderon o non a ese preacordo. A mobilización quedou ferida pola traizón perpetrada polo sindicalismo de cúpulas, que negociou en segredo durante moito máis de mes e medio, a saber, can, a, saber a cambio de que. E máis, aínda cando, e máis aínda cando os dous socios que nos quedaban, CUT e STAG, decidiron este luns suspender a folga sine die sin consultarnos. Neste momento, para nós resulta imprescindible que unha persoa independente e imparcial como un árbitro achega as posturas de ambas partes, máximo cando a Xunta está máis enrocada ca nunca, pois segue sen asumir os resultados da votación do 27 de abril, pese que o persoal invalidou o preacordo que atinxiran as agachadas a Xunta con, ese, con uso UGT, CESIF e comisións. A CIGA expresou onte no Comité de Folga a súa oposición a interromper a folga sen condición previa e moito menos sin edie. Entendemos que toda suspensión ou interrupción debe estar supeditada a que a Administración se aveña a negociar, cousa que agora mesmo non ocorre. De aí que o noso sindicato entenda que a arbitraxe promovido o LUNS represente a millor opción para pechar o conflicto o antes posible. Estendelo no tempo, hibernalo ou deixalo latente agravaría o desgaste anímico e físico do persoal, Consideramos complicado retomar a tensión mobilizadora do, do persoal unha vez que este regrese ás oficinas. Tamén somos escépticos co grado de mobilización que se poida acadar no futuro. Por iso a CIGA emplazou, emplazou onte os sindicatos presentes no Comité de Folga, USO, CUT e STAG, a aderírense ao laudo arbitral promovido pola nosa central ante o Consello Galego de Relacións Laborais, como a mellor vía para solucionar o conflito na xustiza e acadar un acordo satisfactorio despois de tres meses de folga indefinida. A día de hoxe, de tres sindicatos, hai días que non sabemos nada, dende que se desvincularon da folga, como comisións, UGT e CESID. Os outros tres deciden suspender a folga a cambio de nada. Por todo o anterior e ante a inseguridade xurídica que supón o acordo do Comité de Folga de interrumpir a folga sin co voto en contra da CIGA e a non constancia da comunicación oficial por parte deses tres sindicatos eh, desa, desa interrupción, Ciga Xustiza non pode manter aos compañeros e compañeiras en folga polos prejuicios legais que lles puderan causar. A día de hoxe, só os delegados da Ciga estamos en folga. Nada máis, compañeiros e compañeras, este é o relato dunha loita que vai facer historia no sindicalismo da administración pública, e que vai rematar <clears throat> de forma dunha forma que non debería rematar, porque as traballadoras e traballadores deron todo nela e foron traizoados por uns mal chamados representantes dos traballadores. Reitero as gracias en nome de todos e todas as traballadoras da Xustiza Galega e, traball, e polo vosso apoio e solidariedade. Viva a CIGA!